Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ihr habt euch sicher schon gefragt, auf welchen sozialen Netzwerken ich unterwegs bin. Diese werde ich euch heute vorstellen. Unter anderem auch auf Twitch. Dort lese ich Märchen vor, erzähle eine Kindheitsgeschichte und beantworte Fragen von euch, was mir sehr Freude macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Natürlich bin ich auch auf Twitter. Dort erfahrt ihr alle Neuigkeiten, wie etwa Livestreams und so weiter. Ich habe auch einen Discord-Kanal. Darauf könnt ihr miteinander reden und schreiben. Seit neuestem bin ich auch auf Instagram. Dort seht ihr Fotos von der Marmeladenoma und Janik. Ich habe auch einen Teamspeak-Surfer. Ich habe das ein bisschen ablesen müssen. Darauf könnt ihr private Kanäle erstellen und mit euren Freunden reden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auf diesen sozialen Netzen vorbeischauen würdet. Ihr könnt dort auch abonnieren und so weiter. Das war's für heute. Heute Abend sind wir wieder auf Twitch. 20 Uhr, eure Marmeladenoma und ihr Enkel Janik. Wir freuen uns darauf.